Venimos del mundo hogar, el orden hay que guardar y no investigación que dejemos sin solución. Por eso las diamantes ya confían en Agatha Matista y Pedro.